Katinang? Katinang po mo. Yo guys, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Pag nilagay ito sa panty o bra o damit, mangangate. Kukuha tayo ng panty niya dito sa kabla. Ano Alokay tayo dito. natin. Alam mo, di ako makakaganti sa'yo, Gillian. Yung pampi niya. Lalagyan natin. Ano muna, lagay ko muna dito. Tignan natin. Oh! Ah, ah, ah, ah. Api, api. ngayon, ngayon ang gagawin natin, ipupunta <laughs> para hindi halata. Diba? Kasi pagka ano, mahalata niya yun. Yan. Tapos mahalata natin yun yan sa kama. Ito pa, dalawa prank. Dapat Thank <laughs> you. ng api. Itu aku Set up na natin yung camera. Tagal mo naman, bilisan mo. Ang oras na. Bilis! Sige! Bilisan mo! Tagal mo! Thank you. Tagal maligo naman. Lamig ang baho. Baho. Maligo ka lang, bumango ka na. Ha ha ha ha! It's 3 in the morning. Kanina pa kita dito sa salahin. Bago mo. no? Ano yung mga oras na oh? Ano tayo ng oras? Gagawin ko. lang yung ano dito. Alin? Panghi.

ginagawa mo? Ano sa eh. ano? Ang sikip na ata ng panty ko eh. Bakit? Ha? Huh? Opo, baliw. Kawa mo yung ano, taong... Tinang? Tinang kuko mo. palagay ko sa'yo, baka di yung papalit ng bra. Ha? <laughs> Oo nga, tas paulit-ulit lang. Bagal. Ano? Thank you. みーねえ o yung isang cellphone? Yung isang cellphone isa, dalawa? Alam mo? Parang ano sa anak mo? May bata. Ah, pang-dakal. Pag ano si... Bagal mo naman, Di. Wait lang. Patingin kasi. Ako ba kung bakit eh. ha? Tumatawa ka dyan. Ano? Uy! Stuyo, Di ano ang sabi mo? Nagtiktok ako, ewan ko ba? O, oh, bakit? Bakit? Alin ano yan, kuya? Ano yung umbrella? Ay, ah, hindi. May, baka may dumating na Kasi lahat kami ng pera. Bakit ang sabi mo nakakatiga? Bibigyan ko. May nilagay ako dyan sa brabo sa ako sa panty. Binili ko dito. sa api pampakate. Kamot ka na Bakit? Ah, Di ba guys, nakabawi na tayo? Ay, ano? Ano ba kasing ginawa mo? Ang ganti ng api. Baka mag... Ano Ayan ka. Ah. Sigurado ka? Pumayag ka ba maya ang ganyan ta? Ha? Thank <laughs>